Neste domingo, na primeira entrevista no Terraço, falamos de saúde pública, governo municipal e força sindical. Para isso, convidamos a presidenta da Associação Municipal de Agentes de Saúde, desde Gravatá, Pernambuco, em entrevistas no Terraço, Tatiana Fradique.